مروة شابة تونسية صاحبة شهادة عليا من الجامعة التونسية مروة فرحت برشا كي خدت شهادتها وكانت متخيلة باش تلقى خدمة ليه ليه وتكون مستقبلها لكن رغم اللي بعثت برشا مطالب وسيفيات للشركات والمعامل مروة لتوا لقات خدمة أحمد زاد شاب تونسي قري في centre de formation وتعلم صنعة وبعد زاد ال CV نتاعو متاعو لبرشا معامل وشركات لكن توا تحصل على خدمة مروة وأحمد زوز عندهم أفكار متاع مشاريع لكن مش عارفين كيفاش يأطروا الافكار نتاعهم ويحضروا دوسية يقنعوا به البنكة باش تمول لهم المشاريع نتاعهم اليوم الجهوي للاستثمار والمبادرة الخاصة هو حوصلة للأيام المحلية اللي تقامت بمختلف معتمديات ولاية المستير في إطار شهر المبادرة لدفع الاستثمار الخاص. مرحبا بكم بحضانا نهار 31 ماي 2016 في قصر علوم بالمستير. برشا إدارات وهياكل باش تكون موجودة باش تحكي لكم على الامتيازات الجديدة اللي باعتها المشاريع وتجاوبكم على أسئلتكم واستفساراتكم.